40 степена још едно вруќу лето 10 другара са джоинт руки у наше гето Седимо на стубичка и вртимо зеленога цара Улаза ми у главу, а надвор не шамара Вара удара, разбива пшнуе фун да се развива Гледам грбави луѓи зоби мене зграда Крива се савива, а женаски силен у полице се замива Лош филм да се трнал дека Сварно не бива мене црна мачка дива до збора Некој руку диза, врти се позади мене Трчи звер почнуе да ме стиза и Девете па тешка криза и слушам лоши гласови Срце луп тупа како басов, рекам, нема масови. Шпритам ја пред мен другара, дверга е од кога бегаш, кој те ма, па чуе да ме распрашуе, хеј, ќе ти не збори, лоши работи ми се дешава, лошо гледам, слушам, свака чудовишта ме мава. Вика ми дојди да се спириш, ке издува мој ден. Пуши му, паде му, лазам му, некој тежак сън. Излез еден, не сам сам на плажу легам Добри пичке ми се смешка, конечно нема кога да бегам Сега сите ке ги легам, почујат галив да ме мази Да ме чував црни спеди плейко па бебе да ме пази Завршувам се снима, стану да го разгледам околино Слушам рап, разбивам негде, оттарчу на барзину На вину, жрка на плажу, добри пичке, народ вие Екстазия трава, алко, токо шра може да си спи Си го сакал, правда фу, много луѓе Се што посакаш имаш правиш пичке ти се клања И баркам му джеп да го извадам ово постени утраво ништо комира Тресе ноге и у бау тера ме да забраву Ще ме да направу Филму се у славу На микрофон се свакога можу да се справу Можу затвор да се ставу за ситица да заглаву После да ти ево живот да се удаву мораву драву Саво ке улау плаца диво да попратуе ми се очи И фаса ми се кочи како кривопливо ми се точи Гледам дека да не му рочи не сам пречиту свест Јаш еден добар гест, куфир пак бутаме ме унес Весово е räkna, jag drar en checkna, jag drar en checkna, vår räkna. Jag drar en checkna, jag drar en checkna, vår räkna. Jag drar en checkna, jag drar en checkna, näsräkna och vår räkna. Jag drar en checkna, vår räkna. Jag drar en checkna, jag drar en checkna, vår räkna. Jag drar en checkna, jag drar en checkna, vår räkna. Jag drar en checkna, jag Освестувам се на биру, ау, руки ми микрофон позади мене диджей Врти на плочу грамафон, ама не сам сам на биру, ту се ми другари Босачеро Директора на Бот Жанки и Калимеро Слушам Босачеро, ми вика ти си наред да се докажа Ген развиен, доволно смочен свите на вину да ги сте. И копка да така шкишичиња, по висину да ги нареди Джанкер Кербаден и Ризни, трао правење, човек од двете пил Да се радувамо на вину, видна прва рав, светка силомара пут Се се замагли пред очи, ништо не виду Почна да лету вазу, где се супермен ке биду Полака спушта се на земју и ми се поправља вид Од окви добри работе, и уште не сам ситу фацу лит Врту со гремо е гето, мои луди Ово што ми се деси почнувам, ако да ме чуди, ке ме полуди Што се врати, уј, стару беду Од куде сам би, од куде сам дошет Тупа да си го седу и ти да реду Па сакам да се врату тамо Бар малко да живи, да дзидно два минута само Ама не иду тамо, све срлош Филм се враќа, куде грбави луѓи, страстни зверови ме праќа Куде браќа, уни меѓу решетки и кошули лудашки Нема ги онија филмови на плажу е башки Или онија на вину, като руке ме ценет микрофон Ка се за мене, испод мене, јас сам горе на трон И реши да си пойду дома, пошто отдавна падна мрак А месечина е раднене, прати ми га сва корак Улазам у хуй, помисли си какви малери ме бие Погледам по слове, гледам мой си легна ли спи Ама за мальчо главо гние, в очи почуе да се трие Басови у главо бие, звуци от люди куди вие Погледна у календар, дату, четвъртък 12 Легна да го спи, пошто утре смо петък 13 Ovo je letnja, a čo je šetnja, a čo je šetnja, ovo je letnja, don't shake ya, I don't shake ya, roll ya. I don't shake ya, I don't shake ya, let's make now, roll it. I don't shake ya, roll it. I don't shake ya, I don't shake ya, roll it. I don't shake ya, I don't shake ya, roll it. I don't shake ya, I don't shake ya, let's make now, roll it. I don't shake ya, roll it. I don't shake ya, I don't shake ya, roll it. I don't shake ya, I don't shake ya, roll ya. I don't shake ya, I don't shake ya, let's make now, roll it. I don't shake ya. John Shit now. Naismith now.